मशरूम है मशरूम ओ भाई जी ताला रोटी मिलती है यहाँ पे अरे क्या चाहिए आपको करेला पालो भैया भैया कहाँ चला हाँ बढ़िया है चला हाँ, क्या हो रहा है क्या चल रहे हो अरे चिकन चिली देख नहीं सकते आप भाई जल्दी आओ चिकन चिली तीस रुपए का बहुत सस्ता है यहाँ पे इडली अरे इडली ये पंजाबी ढाबा है ना तेलुगु ढाबा है आप क्यों बोल रहे हो आज जल्दी आ जाओ अंदर बैठो अंदर बैठ जाओ अंदर बैठो ऑर्डर कर दे दो भैया अभी सवाल ठीक है दे दो हाँ

सोने में बात आ रही है अब यहाँ पे नजायज काम चल रहा है ओ महाराज जी आप भी तो पीछे से आप ले रहे हो पैसा कौन सा पीछे से पैसा ले रहा हूँ अरे आप छोटा वाला ले रहे हो मैं जानता नहीं हूँ क्या तो यहाँ ने शराब ठेका खो रखा आपने ये अच्छी बात है ओ महाराज जी आप पीछे से लेने में अच्छी बात नहीं है क्या अरे किसने बताया तेरे को पीछे से ले रहे हैं महाराज जी आपने छुपके छुपके ले रहे हो मैं जानता हूँ भाई माइंड यू लैंग्वेज नीचे बैठ पहले कैसे बात कर रहा तू पंचायत में ओए अभी अंदर दे दूंगा दफा तीन सौ दो के तहत अंदर ढोक दूंगा ओए बंद नहीं होगा मेरा ठेका मेरा ठेका हो गया ढाबा यही रहेगा मेरी ढाबा यही रहेगी ऐसा नहीं चलेगा मेरी ढाबा यही रहेगी यही रहेगी यही रहेगी अरे आप भाई आप भी आते आप शांति से बैठ जाओ जहाँ साइड में आप भी रात का आते हो आज बंद नहीं हुआ आग लगा देंगे हम पंचायत आग लगेगा बंदी देख लो ये लास्ट वार्निंग है भाई ठेका बोल दे रहा हूं मैं नीचे बैठो बच्चे नीचे अरे शांति से बात करो अगर हमारे बच्चे पढ़े लिखेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे तो सरपंच जी बच्चे पढ़ रहे हैं अपनी जगह पे ढाबा अपनी जगह पे चल रहा है हो रही है भाई पैसे तो देखा

जल्दी आ जाइए ओ भैया मेरी गाड़ी लग गई मेरा कारोबार हो गया जल्दी आओ जल्दी आओ आग पे आग लग गई नीचे करो ना शूट करो तो सारा पीछे पीछे सीरियसली पीछे पीछे पीछे पीछे बीच में नहीं आएगा पीछे पीछे पीछे चलो सबको जेल में डाल दो एक एक को सबको डाल दो सबको डाल दो अरे वो कौन है वो राजू खान वो ढाबा का मालिक है वहाँ सेस कोट पड़ी थी उठाई सेस कोट उधर जा दिया सेस कोट पड़ी थी वहाँ पे एक उठाई थी लो आगे बढ़ाओ पाइप को खींचो इधर खींचो इधर नहीं लो आगे चलो चल चल चल आगे आगे ना आगे स्टेप ले भाई आगे स्टेप स्टेप बस बस बस बस बस चलने दो उधर आगे तक ऐसा छोटी है ना गाँव का हाँ? गाँव का छोटी है ना यही है छोटा छोटा यही है चड्डी चोर चड्डी चोर बउआ जो ना बउआ